проблема жок өнүгүү жок ушуну моюнга алышыбыз керек проблема жок өнүгүү жок кантип өнүгөбүз демек проблеманы чечкенди үйрөнүшүбүз керек качканды эмес бүгүн проблемадан качканга умтулуп отуруп проблемасы жок жашоого кирип алдык и өнүгүү жок бул сенек застой бул жөнүндө алдыда сүйлөшөбүз иншалла бүгүн сенек жөнүндө сүйлөшөлү дедик сенек орусча бул застой бул застой муну туура түшүнүш үчүн бир абалды элестетиңиздер көлмө бар көлмө <coughs> суу чогулган жер жана бул көлмөдө эки ноо болушу шарт эки ноо болушу шарт бир ноодон суу агып кирет бир ноодон суу агып чыгып турат эмне үчүн эгерде суу агып келе турган ноону биз жаап койсок көлмөдө жаңылануу болбойт ал балырга толот балким сазга айланат бир сөз менен айтканда суу курттайт курт көбөйөт эгерде биз кирип турган ноону ачып коюп чыгып турган ноону жаап кое турган болсокчу анда да суу жаңыланбайт анда да суу жаңыланбайт анда да суу курттайт демек суунун жаңыланып туруусу үчүн андагы кандай дейбиз таза жараян жүрүшү үчүн суу кирип чыгып туруусу негизги шарт жашоо да мына ушундай жашоого жаңылыктар кирип туруш керек жана бизден илим эп тажрыйба болуп чыгып турушу керек бизден чыккан продукция бул өнүгүү продукциясы болуш керек түшүнө алдыкпы эгер биз кирген нерсени алабыз жаңылыктарды алабыз технологияларды алабыз жаңы моданы карайбыз дайым алдыдабыз бирок бизден продукция чыкпаса биздин алганыбыздан пайда жок биз курттайбыз бул такыр башка бизден продукция жок сапат жок бүгүн тилекке каршы коомдук деңгээлде биз брежнев доорундагыдай уйкуга кирдик мынабуну тилекке каршы бир да басылма бир дагы бир саясий серепчи бир социологиялык илимпоз айтып чыкпаганы мени аябай кыжаалат кылды жашоонун кайсы чөйрөсүн караба эмнегедир уктаптырбыз баардыгыбыз уйкудабыз бирок оозубуз уктаган жок оозубузда бир сөз бар жок жетпейт деген жокчулук деле айта бере турган болуп рефлекс көндүмгө айланып калыптыр жок жок жок жок жок жок жок жок жетпейт жетпейт жок жок а мынтип карасаң проблема да жок проблема да жок маселе жок а бизге маселе бардай бизде тим эле кыйынчылыктай сүрөт калтырат туугандар келиңиздер инсап кылабыз чындыгын айтабыз ар кимибиз өзүбүз көрүп отурган болсок өзүбүзгө өзүбүз ну алдагандан пайда жок чындыгын айтып көрөлү эгер биздин жашообузда жок болгондой эле биз иштейт элек биз иштейт элек иштебей атабызбы өнүгүүгө алып барышкан жокпузбу демек бар биз каалаган нерсе бар адамдын табияты ушундай адам кыйынчылыкта болсо ал өлүп талып жан өрөтүп иштейт мына биздин мигранттарды караңыздар эмне зарыл келди да өзүнүн туулган жерин таштап тууган уругун байланыштарын айылын кечип бөтөн бейтааныш жерлерге жер кезип ал жерлерге барып ким менен жакалашты да ким менен ур тепки ким менен кандай болду да жаңы жашоого кирип акча таап өзүн багып и айылына ата энесине акча жөнөтүп турууга эмне зарыл болду эмне зарыл болду муктаждык зарыл болду муктаждык жумуш орундары жок ишкерлик кылайын десе билбейт оюнда да жок ишкерлик оюнда да жок эмнеге ишкерлик кылыш үчүн бизнес кылыш үчүн акча керек деген ой бар демек акча жок кайдагы бизнес болмок эле бир жолу бар сыртка чыгып иштеп келиш керек өзүнүн жогорку билими бар аброю бар бирок анын баардыгын капка салды да барып рабочий болду жумушчу болду шыбакчы болду дүкөнчү болду уборщик болду эмнеге муктаждык ошого түрттү да мына ошол кезде алар эмне кылып жүрөсүң десе айтат мен жыргаганыман жүргөн жокмун да жокчулуктан кыйынчылыктан келдим ушул жака дейт и айтканы чын мен кез кезде урушуп коем аларды эми булжерде деле иштесеңер болмок деп бирок мен түшүнөм жок дегенде ошондо жок болгон азыр чыгып кетип аткандар эмнеге чыгып кетип атат азыр чыгып кетип аткандардын тарыхы бир аз башкача жокчулуктан эмес теткирисинче барчылыктан кыларга иш жок ооба эл баары ишкерлик кылып атат ал үчүн бир аз жүгүрүш керек ал үчүн бир аз өнүгүш керек ал үчүн бир аз кыймылдаш керек бирок баягы эле сөз менен жок да бизде жумуш орун жок да деп чыгып кетет бирок чыныгы себеби эмне чыныгы себеби элдин баардыгы кетти мен да кетейин мен да барып көрүп келейин эм мына жерде тажадым ушул негизги себеби сенектик уйкудан чыгып кетип атат муктаждыктан эмес азыр бизде муктаждык жок туугандар эгерде мен айткан нерсени элестетүү кыйын болсо четти карайбыз япония жүз жыйырма миллион адам жалпы жашоого жашоого ыкташкан жерин сүрүштүрсөң ну кыргызстандан да тар жерде жашайт өтө тар жер жок топурак жок өздөрү жасалма жолдор менен аралдарды курат үйлөнөйүн десе үйлөнө албайт эмнеге мамлекет талап кылат үйлөнүшүң үчүн мынанча сом сага керек барбы ошончо сомуң э бир чакан жерде бир коробканын ичинде жашаганына да ыраазы эмнеге эртең менен турсаң жумушу бар орусча айтканда выживать этем деп жүрүп япония өнүгүп атат муктаждык өнүктүрдү израиль дагы бир мамлекет ок астында жүрүп мамлекет курду муктаждык болду ок астында сойлоп жүрүп какыраган чөлдө мамлекет курду азыр дүйнөнү башкарат муктаждык америка эки жүз жылдан ашык тарыхында муктаждык менен алыпурушуп жүрүп өнүктү а биз орто азия муктаждыгыбыз жок болгондугу үчүн өнүгө албайбыз азыр анын үстүнө кыргызстанда ушундай шарт дүйнөдө эң арзан тамак кыргызстанда эң арзан кийим кыргызстанда кытай чек арасын жаап койсо да биз кыймылдабай койдук биз кыймылдабай койдук эмнеге демек жашоодо биз каалаган нерсенин баардыгы бар эч ким бүгүн кыргызстанда ачкадан өлөм деп коркпойт мен ишенбейм буга анткени мен көргөм ачкадан кыйналган элдерди мен көргөм мен африкада болгом өз көзүм менен көргөн адаммын бизде андай эмес жалган ачкадан өлбөйт тууган урук бар мону жерде тентип кеткен бомждун да айылында үлүш жери бар туугандар үлүш жери бар айылда бүгүн жок деген сөздө бир гана чынды бар акча жок акча жок ооба бул адамдар кандай булар акча болсо баардыгы болот деп ойлонуп алгандар акча болсо баардыгы болот деп жок акча болсо эле баардыгы боло бербейт акча балким кээ бир маселелерди чечкенге жардам берет но негизи өмүр ден соолук кубат тууган урук ушулар бар го биз буларды көзгө илбейбиз жок дегенде акчаны айтабыз акча жок демек бештеке жок жана биз экинчи маселе биз проблемалардан качтык проблема эмне өзү проблема бул маселе кыргызчасы чечиле турган маселе маселени биз чечишибиз керек эмнеге маселе бизге күндө көзүбүздү уйкудан ачып кайра төшөккө жатып жумганга чейин маселе проблема эмнеге жашоо өзү ушул сыноо ар кандай маселе келет балаң бойго жетти маселе кызың бойго жетти маселе курсагың ачты маселе үйгө конок келдим маселе суу чыкпай калды маселе бүт баардыгын чечишибиз керек а биз мына ошол чечишибиз керек деген идеологияны албай маселе жаралбаш керек деген идеологияны алып алдык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламн доорунда сахабалар маселе пайда болбой калса коркчу экен эмнеге мага аллах таала маселе бербей атат эмнеге проблема бербей атат маселе бербейби да мен чечип сыноодон өтпөймүнбү мектепте жакшы окуган окуучуга мугалим тапшырма бербесе таарынат агай мага тапшырма бербей атат эмнеге анын алболуттаган идиреги бар биз тапшырма бербес экен мугалим деген идеологияны тандап алдык жана маселеден качтык аллах таала убадасы бар ал зат убадасын аткаруучу зат менин пендем эмнени кааласа ошону берем деди эгер биз проблемасы жок маселеси жок жашоонун кааласак мына ошол жашоого жеттик проблема жок чечейин деген проблема жок башын оорутуп э токтосоң мондай кылбайлыбы анан мондай кылып көрөйүнчү э, мен барып моноу менен чечейинчи моноу менен сүйлөшөйүнчү деген адамды мен көрө элекмин көптөн бери бүт баардыгы чечилет чечилип калган маселенин баардыгы врач керекпи чечилип калган оокат керекпи чечилип калган кийим керекпи чечилип калган мынадыр биз тренингтер өтөбүз жана э, ишкерлик баштоо боюнча жүз миңдеген адамга жарыя берсек бир отуз кырк адам келет булар эми ошо жүз миңдеген адамдардын ичинен мен маселе чечкенди үйрөнөйүн деп келгендер да вот акча табыш үчүн эмне маселелер бар мен чечип үйрөнөйүн и то алардын жарымынан көбү маселе чечкенден качып кетип калат дагы и «Э, акча табыш проблема турбайбы деп проблема турбайбы дейт ооба проблема бирок аны чечиш керек кантип чечебиз кантип чечебиз дегенде билим алуу үйрөнүү тажрыйбага ээ болуу маселеси келип чыкты бул уже ойгоктукту талап кылат ойгоксуң үйрөнөсүң жасайсың ката кетсең кайра жасайсың туура эмес чечип алсаң кайра жасайсың мына ушул алып урушууну жашоо сыноосу деп атайт тилекке каршы биз сенекке кирип кеттик проблема болбосо экен проблема болбосо экен проблема болбосо экен деп жашайбыз биз айтпайбыз э проблема болсун бирок мен чечейин ушуну эмне үчүн мен бул маселе жөнүндө айтып атам ушул маселени чече билүү гана бизди өнүктүрөт туугандар мен японияны айттым израилди айттым булар маселени чечүү менен өнүктү биз маселеден качканыбыз үчүн бир кашык чыгара албайбыз кытайдан алабыз кытай акыркы жыйырма жылда маселени чечүү менен өнүктү кантип мына оюнчукту чыгарам кантип мына ботсту чыгарам кантип мынону кылам кантип кылам кантип кылам маселени кантип чечем деп өнүктү биздин ишкерлер кытай жабылып калды болду кытай ачылганча күтүп отуруш керек ачылбаса эмне кылыш керек <sighs> укташ керек азыр мынагул телефон деген бул ар бир нерсе бул жашоодо эки жагы бар да любой нерсени караңдар эки жагы бар мисалы бычак менен адам өлтүрсөң болот бычак менен жыгач жонуп үй салсаң болот темир менен от менен жылынсаң болот тамак бышырсаң болот жарык кылсаң болот ошондой эле үйдү өрттөсөң болот интернет жана мынагу чөнтөк телефону бул чөнтөк компьютери муну менен маселе чечсең болот ошондой эле муну менен уктасаң да болот керелден кечке кино көрөсүң керелден кечке кереги жок фейктердин жалган маалыматы менен жашайсың да азыр ушундай оорулар пайда болду психологиялык оорулар жаңы оорулар пайда болду цифровая зависимость дейт мынбусуз жашай албай калды адамдар кыйратып бир иши өндүрүп аткан үчүнбү жок ал өзүнүн жашоосун ыдыратып керелден кечке ушуну менен жашагандыгы үчүн бири бири менен мамиле кылбай калды уйкуга кирген адамдын кандай мамилеси бар ал аалам ушул экен деп ушуну реалдуулук катары баалап калды жана ушунун ичинде жашайт фейктер менен мамиле фейк деген сөз түз котормосу жасалма деген сөз фейк деген жасалма аккаунттар аты атыргүл э, там билбейм бир нерсе аты ошондой аттарды жазып коет анан ары жагында балким бабырбектир балким батырбектир балким билбейм адырбектир эркек аял болуп аял эркек болуп тиякта жалган аттар менен чыга берет ошолордун текшерилбеген жалган маалыматтар менен жашоо пайда болду и негизи башка бирөөлөрдүн жашоосуна кызыгуу да кызыгуу бизди уктаткан нерсе кызыгуу жоопкерчиликти алып мен да ушуну кылам эмес мынгул эмне кылып атат экен дегенге өтүп кеттик могу да идеологиялык сенек идеологиясынын дагы бир себеби ушунда кызыгуу өзү жаш балдарга ылайык касиет жаш бала ааламды кызыгуу менен үйрөнөт жасап көрөт сындырып көрөт чукулап көрөт <laughs> ар нерсе кылып көрөт тиштеп көрөт жалап көрөт чайнап көрөт дегендей токко да сайып көрөт а олуттуу куракка келгенде балагаттан өткөндө жоопкерчиликти алып үйрөнүү керек кана мен монну жасайм мен монуну жеткирем мен мынну мына деңгээлге алып барам мен мынагу жетишкендикке жетем деп жоопкерчиликти алып жашайт үйрөнөт бул олуттуулуктун белгиси азыр бизде тилекке каршы отуз кырк элүүдөгү адамдар да кызыгуу менен жашайт кызык эмне дейт экен кызык эмне кылып атат экен кызык кандай болуп атат экен а кызык бул өнүгүү эмес кызык бул уйку интересно болду интерес дагы эмес интересно ошон үчүн эгер ким сенектен турам десе ойгоном десе мына ушул мен айткан үч төрт нерседен кутулушу керек биринчиси тегеректи карап туруп проблемаларды табыш керек мен эмнеге уктап калдым монагу маселени чечпегеним үчүн мен эмнеге өнүкпөй атам мынгу маселени мен качып кеткеним үчүн мен эмнеге мындай жетишкендиктерим жок монгу маселелерди коркконум үчүн жоопкерчиликти албаганым үчүн бирөөлөргө шылтап койгонум үчүн муну кылыш керек да муну бийлик кылыш керек да муну өкмөт кылыш керек да муну тиги муну бул а сенчи сен эмне кылышың керек оокат жейсиң туалетке барасың оокат жейсиң туалетке барасың оокат жейсиң кечке оокатты издейсиң оокат жейсиң и туалет толтурасың жашоонун маңызы ушундай болуп калды сенек ушундай оокат жейсиң оокат үчүн өлүп таалып жашайсың оокат табыш үчүн жашайсың оокатты жейсиң туалетке барасың оокат үчүн өлүп төлүп жашайсың оокатты жейсиң туалетке барасың башка сенден продукция жок башка чыкпайт жок башка ишенбесеңер карап көргүлө акыркы бир айда эмне жетишкендигиңер бар эмнени жасадыңар ааламга эмнени бердик балаңа эмне бердиң жаңы аялыңа эриңе жаңы эмнени бердиң элиңе калкыңа эмнени жаңы нерсе бердиң сенден эмне чыкты пайдалуу вот карап көрчү просто өзүңө өзүң эгер жок болсо демек биз уйкудабыз туугандар терең уйкудабыз и уйкудагы адамдын касиети ал наалый берет эмне үчүн уйкудагы адам наалыйт бул өзүн өзү коргоо уйкудан турбаш үчүн өзүн өзү коргойт алдайт бул кылыш керек да бул кылыш керек да бизде мына шарт жок да бизде мону жок бизде мондай мындай деп өзү турбастыгы үчүн ойгонбосу үчүн ошентип алдайт өзүн кимди алдайт өзүн алдайт ошол эле учурда мүмкүнчүлүктөр аккан суудай өтүп баратат мен кез кезде жаңы технологияларды издеп интернет чукулайм кечээ жакында өзбекстандагы өндүрүштүк бум революция өндүрүштүк революция өзбекстанда биздин кошунабыз биздин тууганыбыз ушул өзбек элинде өндүрүштүк бум кетип атат революция биз уктап жаткан кезде аларда өндүрүштүк бум кетип атат мен ушуну изилдедим эмнеге ишенесиңерби өтө көп нерселерди таптым эй биз үч уктап түшүбүзгө кирбеген нерселерден миллиондогон долларлар таап атат мамлекет кылып берет атабы жок булар айтып атат президентибиз айтты биз кылышыбыз керек деп атат президентибиз тапшырма койду биз кылышыбыз керек деп атат адырлардан миллиондорду таап атат адыр кургак жерден жанагы каврак деген чөптү таап анын тамырынан индия пакистанда укмуш дарылар чыгат экен тонналап сатып атат килограмм эки жүз доллар азыр да өсүп атат мен эң жанагы эмесин айтам да сөөл жыландан бир нерсе кылып атат эй сөөл жыландан миңдеген түрүн чыгарып атат продукцияны а биз али көңдү жанагы верми компостун мактанып атабыз и то жок эч кимде алар эмне үчүн биздин өндүрүшүбүз начар биз дары менен арзан иштегибиз келбейт ойлонгубуз келбейт тапкыбыз келбейт колго кирген нерсе менен кымбат чыгарабыз анан аны базарга сата албайбыз эмнеге кошуналарыбыздан арзан кирет эмнеге аларда арзан десе алар изденет технологияны колдонот жаныбызда ушул революция кетип атат бум мен кечэ балдар келиптир эмне кеңеш бересиз мен айтып атам өзбекстанга кирип бир жыл жарым жыл иштеп келгиле барып да мадикер болуп иштеп келгиле россияга деле мигрант болуп кетип атпайсыңарбы орус бир нерсени үйрөтүп койдубу а бул биздин туугандарыбыз үйрөтөт өзбек туугандарыбыз колу ачык эл үйрөтөт бизге кирип үйрөнүп келгиле эчтеке болбойсуң башка бирөөнүн деле эшигин шыпырып жүрөсүң бар да үйрөн технологиясын бул биздин туугандарыбыз үйрөтүп гана калбастан кошуп да берет эме дейт өзү да кошуп келип сага жасап берет ушундай эл вот туугандар ошондуктан мен силерге сунуш кылам ойгонуш үчүн жоопкерчиликти алганды үйрөнүшүбүз керек акылдуу сунууну токтотуш керек э мен билем дегенди мындай э мен билем <laughs> билсең эмнеге кедейсиң алтындын үстүндө байлыктын үстүндө жашап эмне үчүн кедейсиң эмнеге билсең мына ошул